Здравствуйте, Pavel. Et Didier Marwani du groupe Space, je voudrais te dire vraiment que je te supporte complètement. Je sais que tu as un examen, que tu vas jouer en public ta musique. Et je voulais te souhaiter beaucoup de chance et que tu joues très, très, avec beaucoup de sensibilité. Bonne chance, Pavel. Didier est avec toi.